Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Web tasavvurish kursimizning frontend yo'nalish bo'yicha quyidagi 6-darsi. Bugungi darsimiz background, header, main va footer mavzulari bo'lib o'tadi. Va papkamizga kirib, birinchi oyning 6-darslikasini saqlab, ya'ni ochishimiz kerak bo'ladi. 6-dars background header main va footer var hop result suratga ochishimiz kerak ctrl o qilib oltinchi sirkasini o'ch oldik mana hop endi html uchun alohida papka katta proyektlar qilayotgan paytda bu kerak bo'ladi ya'ni html masalan css fayllari bitta ikkita bo'lishi mumkin masalan ikonkalar uchun alohida css bo'lishi mumkin va media media deganda bu har xildagi video audio va rasm imijlar bo'lib tushunsa bo'ladi medialarni hop ga bitta fayl ochishimiz kerak main dot css direktorani yopib qashtimaz direktorni ochamiz va bunga yozishimiz kerak index dot html hozircha media hech narsa yo'q mediaga uni tashlab olishimiz kerak bo'ladi hmm, rasm adashmasam amaliyotda mana amaliyotda rasm bor ekan endi bitta video olib berishimiz kerak videoni ham rasmni olib keldi endi index ko'rib shift bilan birini bosib html beshinchi versiya o'zi chiqib beradi tayyor bunga background header main va footer mavzular bo'ladi hop title tayinlovini olishimiz kerak bo'ladi link rel link deb yozsa chiqib keladi siz css css bilan html birgalikda ishlayapti ya'ni to'g'rilangan bunda kirilish uchun palitega biror bir background berib ko'rishimiz kerak bo'lar edi berdik mana upload html index kirib mana ishlayapti hammasi hammasi joyida Uh, hop endi o'rnatib tashlaymiz hozircha kerak emas hop keling bizda hozir bittasidan ko'rib o'tsak header main va footer teglari bor bular bizga nima qilib beradi hop hozir internetni borishim kerak bular shuning uchun internetdan ulab oldim uni internet ishlayapti bitta saytdan ko'rsataman mail footer va header qismlarini paragraf точка ru sayti ekranimiz bundan f o'n ikki bosadigan bo'lsangiz chiqib beradi elementlar hop sichqonchani mana bu yerga olib keladigan bo'lsak bizga hidr mana ko'rsatyapti deb hidrga bosadigan bo'lsak bizga tepasini ko'rsatyapti mana navbar qismi navigatsiyalari header main header o'tadigan bo'lsak bizga shu headerni ko'rsatib beryapti hozir mana demak header qismimizda tepa yashil bo'lib turgan ko'k bo'lib turgani bizga header hisoblanadi tepasi endi main ko'targan bo'lsak hozir bizda mana bu hammasi mana main mana main footer main va header nima hozir bir saytni mana ko'rib o'tdik web.ru saytida hamma saytni bo'ladi hozir shu bo'lgan qismi bizda header deb ataladi header deb ataladi bu qismi tepa qismi hop endi navigatsiya qismiga o'tadigan bo'lsak navigatsiya qismi bizda hozir navbar deb ataladi ya'ni navigatsiya ham mana shu qism hisoblanadi mana shu qismi navigatsiya qismi hisoblanadi asosan header qismi bizda mana shu полный belgilanib turgan qismi ya'ni search qismi mana bu qidiruv qismi mana bu ikonkalar qismi учебный ko'rs mana shu hamma yozilganlari header qismi yoziladi mana bu esa navigatsiya qismi hisoblanadi only atg orqali yoziladi u buni keyinroq ko'rib o'tamiz hali ho'p endi main o'tadigan bo'lsak main bu saytimizning tanasi desak ham bo'ladi tanasi saytimizni общий mana shu footergacha bo'lgan qismi mana bizda demak hozir mana bu qismi esa footer deb ataladi mana o'z ko'k chiziq bor mana bu yerda qanaqadir backgroundlar berilgan bu yer точка website mana ikonkalar qanaqadir hammasi bitta bitta sectionga bo'lingan bular ulli adam narsalar hammasi footer qismini berilarkan demakmisi footer undan tepadagisi ya'ni headergacha bo'lgan qismi main deb ataladi mana shu yerdan tepagacha hammasi main deb ataladi main qismi ya'ni saytimizni odam oladigan bo'lsak qorin qismi hisoblanadi odamni bu header esa boshidagi degan ma'noga mana mana shu header qismi bo'ladi bu odamni kallasi hisoblanadi footer oyoq qismi mayn esa qorin qismi ya'ni o'rta qism hisoblanadi hamma yoziladigan ma'lumotlar asosiy ma'lumotlar main qismiga yoziladi masalan ko'proq main header va footer header main va footerga klass berib chiqsak bo'ladi klassni oson yo'l bilan ham bersak bo'ladi masalan ehm, header deb yozamiz header tagiga ichiga yozishimiz kerak nuqta qo'ysak o'zi bizga klass chiqib beradi klass yoki id yozishimiz kerak bo'ladi mana masalan header menu mana bizga id chiqib berdi avtomatik biz hozir buni header deb ochib qavs bilan qanaqadir header deb ochib ichiga kirib id deb yana id'sini yoki klassini yozib o'tirishim shart emas shunchaki bitta klass bo'lsa nuqta id bo'lsa hashtag bo'lsa bo'ladi masalan nuqta wrapper deb yozsa mana o'za chiqib beradi klass bu hozir klass deb chiqyapti mana o'zi bu wrapper hech qanaqa tag emas hech qanaqa atribut emas shunchaki klass buni wrapperda xohlagancha o'zgartirsa bo'ladi masalan webreforma webrefda farqi yo'q xohlagancha o'zgartirsa bo'ladi buni endi hozir yana bir qisqartmamiz bor masalan menda ko'proq yozmoqchiman masalan wrapper deb yozdim wrapperni ichida nechta bolasi bo'lishi kerak wrapperga direktor qo'yamiz wrapperni ichida va nechta bolasi bo'lishi kerak masalan box klassdan nuqta qo'yildi mana ko'rib turganingizdek mana nuqta bor bu demak box klass hisoblanadi hech qanaqa id emas id bo'lganda u reshetka hisoblanadi reshetka qo'yiladi box klassli divdan masalan wrapper otasi bo'lsa wrapper otasi box esa uning nevara bolalari o'g'li bo'lar undan ichidagi esa u nevara chevara evara hammasi dasturlashda shunaqa atamalar bor otasi o'g'li bolasi o'shanaqa narsalar bor boksga demak nechta bo'lishini ko'rsatishimiz kerak qisqartirishimiz uchun yulduzcha beshta besh qo'yamiz bosarganimizda mana bizga chiqib beradi shunchaki shunday qilib ishimizni oson qilsak ham bo'ladi o'zimizni qiynab bekor yozib o'tirishimiz shart emas shunchaki oson yo'l bilan yozsak bo'ladi wrapper otasi bo'lsa mana box klassel divdan masalan hozir bularga hammasini klassi bir xil hop endi klass berib qo'yishimiz kerak bo'ladi yana bir narsa bor sessiyasiga kirgan paytimiz har doim hozirgina amaliyotda ko'rsatilyapti kommentariy yozib turamiz hozircha tagidan hash bir masalan hash birni ham xohlagan tegimizni ichida yozsak bo'ladi masalan nima deb hash bir nuqta hash bir teg nuqta klass tegni ichidagi klass masalan hash birga qanaqa klass bermoqchi bo'lsak masalan title degan klass berilgan title ichiga word deb yozma tagidan p klassi text bo'lsin ichiga masalan qandaydir lorem besh buni brauzerda ko'riladigan bo'lsa mana hozir bizda saytimizga kirgan paytimizda qanaqadir margin va qanaqadir padding o'lchov birliklari bor hozir mana tepasi qandaydir ochiq qismi hisoblanyapti mana orasida ochiq qanaqadir qism bor chekkalari ochiq mana bu hammasi brauzerni o'zi beradi ekan o'lchovlar hisoblanadi qachongacha biz uni to'g'irlamaguncha mana hozir brauzer e, main sessiyasiga birinchi bo'lib kirgan paytimizda yulduzcha qo'yishimiz kerak yulduzcha bu hammasiga tegishli degan ma'noda yulduzcha qo'yganimizdan keyin margin 0 qo'yishimiz kerak proyektimiz adashib ketishi mumkin chunki padding 0 bo'lsa kerak emas hozircha mana endi ko'radigan bo'lsak to'g'ri turib oldi agar hozir biz mana shuni orasini qandaydir yana ochmoqchi bo'lsak masalan hozir buni kalitani yozib turing masalan title ni orasini ochmoqchiman title ni ochmoqchiman masalan padding top tepadan kelsin padding ichki masofani ochib bersin deyapman title dan ya'ni world so'zidan ichki masofani qancha ochib berish kerak mana 100 e, piksel ochib bersin mana tepadan tushib berdi bizga ko'rib turganingizdek tepadan tushib berdi hozir buni agar box sizinglarni qo'yadigan bo'lsam buni o'lchov birligi o'zgaradi mana biz har qanday proyekt qilayotgan paytimizda margin 0 padding 0 box sizing border box deb qo'yishimiz kerak bo'ladi chunki marjinni nol qilmasak paddingni nol qilmasak har qanday saytimizda buzuq holatlar kelib chiqishi mumkin saytni nosozliklar kelib chiqishi mumkin buni har doim berib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana boyagi o'zini berilgan qandaydir padding va marjin bilan birga qo'shilib ishlab ketyapti hozir o'zida masalan yigirma piksel marjin bo'lsa masalan hozir biz yuz piksel berdik jami bir yuz yigirma piksel bizga tushib beryapti bu agar buni ochib qo'yadigan bo'lsak marjinal podinal qilib qo'yadigan bo'lsak biz xohlaganday o'zimiz bergan o'lchov birlik bo'yicha ishlaydi bu buni har doim обязательно qo'yish kerak chunki saytda har qanday nosozlik kelib chiqishi mumkin ho'p endi yana bir narsa demak wrapperni ochib olishimiz kerak wrapperni ochib oldim kommentariy qo'yish bor masalan men shuni belgilab oldim qaysi biri kommentariy qo'ymoqchiman belgilab oldim va ctrl so'roq ya'ni slash enterni da joylashgan slash ni bosadigan bo'lsam Ctrl yoki so'roq so'roq zinachichasi turibdi klaviaturada o'shani bosadigan bo'lsam bizga kommentariy beradi kommentariyga olingan narsa ko'rinmaydi brauzerda qachongacha qachonki kun ochmagancha ko'rinmaydi narsa kommentariyani ochish yurak usulda hammasini ham belgilab olamiz va Ctrl so'roqni yana bir marta bossak kommentariyamiz ochiladi bizda brauzerda qaytadan ishlayveradi hozircha bizga bu kerak emas demak hozir biz bu bokslarni ham keling shu bokslarga ham bir transport qo'yaylik wrapperga beraylik wrapperga is yuz protsent margin after qo'yaylik hop endi fokusga berishimiz kerak yuzlari 200 pikseldan heyti 200 pikseldan borderi 3 piksel solid 3 piksel bu border weight weightga yuradi mana border width border width degan xususiyat o'tgandik biz 3 darsda mana shunday bo'lishi kerak border widthga 3 piksel berdik ya'ni border chegara qalinligi hisoblanadi bu solid turi ya'ni solid bor dash e, dotted bor dasht bor har xil turdagi turlari bor borderlarning. solid va qanaqa rang bo'lsin borderning ichi background ya'ni red qilaylik shuni mana ko'radigan bo'lsak bizga ochib berdi va oh, bunga display berishimiz kerak bo'ladi Displaylarni hali keyin ko'rib o'tamiz Displayga hali ozgina bor hali to'g'rilaydigan joylari bor buni beradigan bo'lsak biz hozir wrapper ya'ni buni otasi mana otasi boks esa uni bolalari hisoblanadi ya'ni o'g'li desa ham bo'ladi proporga berdik biz yuz protsent bova deyapmiz masalan hozir yuz protsent emas shuni masalan sakson protsent yoki ellik protsent qiladigan ham qandaydir nosozlik kelib chiqadi mana inlayn blok qiladigan bo'lsam yetmagan joyiga pastga tushib ketib qoladi hali displey mavzularni ko'rib o'tishimiz kerak keyingi mavzularda ko'rib o'tamiz xudo xohlasa 50 prosent beradigan bo'lsam shunday joylashib olamiz 80 prosent ham mana margin avto dedim men margin avto bo'lsa bizga o'rtadan joylashib beradi margin avto bo'lsa margin avto bor edi margin top margin left margin right margin bottom bor edi margin top tepadan ishlab beradi bizga mana margin top tepadan margin left chap tomondan ishlab beradi chap tomondan boshlab qilib beradi bizga margin right o'ng tomondan kelib beradi bizga margin bottom pastdan qilib beradi pastdan boshlab tepaga chiqib ketaveramiz margin shunday ishlab beradi ho'p endi hozir bizga box class deb kerak emas buni o'chirib qo'yamiz background mozuni ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi display blue color ham kerak emas wrapperga berishimiz kerak bo'ladi u 80 protsentni o'chirib uni o'rniga qandaydir klass olishimiz kerak yo'q piksel berishimiz kerak ming piksel berdim heytiga keling masalan 500 piksel border berishimiz kerak border 3 piksel solid blue ko'k mana margin astodan tushib berdi bizga buni hozir to'g'irlasak bo'ladi margin tepa tomondan tepa pasi masalan 30 pikseldan tushib bersin bizga tepasi 30 piksel pastidan 30 piksel qandaydir size bo'ladi ya'ni ikki chekkadan avto bo'lsin ya'ni o'rtadan joylashib bersin mana agar buni avtomas qandaydir masalan 30 piksel qiladigan bo'lsak buni ham bizga shu o'tib beradi soat strelkasi bo'yicha ishlaydi degandik biz margin va paddinglarni demak bu margin top bizga 12 ni bildiradi soatdagi margin right bizga 3 ni bildiradi soatdagi margin bottom soatdagi 6 ni bildirsa margin left bizga soatdagi to'qqiz sonni bildiradi o'n ikki mana o'n ikki xullas uch olti va to'qqiz soat strelkasi bo'yicha ishlab beradi bu bizga men hozir berganim mana tepa past o'ttiz pikseldan tushib bersin deyapman Xolos, buni bitta bitta qilib bo'ladi o'ttiz piksel tepasi o'ng tomondan kesim bizga 200 piksel kelsin pastdan bottom qismini 60 piksel kelaversin va left chap tomondan 100 piksel kelaversin hozir ko'radigan bo'lsak mana bizga mana tomondan bizga 100 piksel kelaverdi bu yerdan 30 piksel kelaverdi bu yerdan 40 va bu yerdan 200 piksel oltmish ekan adashdim keling shuni tepasini sakson piksel va ikki chetini avto qilib qo'yishimiz kerak ya'ni left va right uchun o'rtadan joylashib berdi buni ichiga rasm qo'ysak bo'ladi biz wrapperni ichiga rasm qo'yish faqat htmlda emas va cssda ham buni bajarsa bo'ladi imjdagi orqali bunday qilsa bunda background orqali beriladi background yoziladi url degan xususiyatimiz bor bizda url ya'ni buni yozishimiz kerak mana va medialar papkasiga kirib front end web developer jpeg formatdagi mana rasmni kelsak tushunmadim rasm kelmayapti negadir Ama endi keldi hop demak endi buni background şundan berdi. Hazır yerda hozir rasmni qanaqadir formati buzilib ketdi bizda background position degan Z xususiyatimiz bor qiymat bunga center beradigan bo'lsa, o'rtadan joylashib beradi rasmni chiroyliroq holga kelib beradi bizga o'rtadan bizga rasmni o'rtasini olib berdi xullas bu yog'idan qarta bu yog'idan qarta oxiri o'rtasini olib berdi biz yana bir narsa bu background bo'yicha orqaga rasm qo'ygan paytimizda e, rasmimizni formati qanaqadir e, sayzlari kichkina bo'lishi mumkin masalan bitta rasmda mana shunday mana shunday bunday bunday va bunday bo'lib bo'laklarga bo'linib ketamiz rasmni formati qanaqadir yuz pikselmi ikki yuz piksel bo'lsa o'zimiz bergan konteyner bo'yicha orqa backgroundiga masalan konteynerimizga orqasiga joylashtirmoqchimiz konteyner o'z razmeri besh yuz piksel rasmimizniki kelsa height uch yuz piksel bu yoqda vizi 300 piksel ya'ni kvadrat shaklda hamma tomonlar teng bo'lib turibdi lekin bizga shunaqa ko'rinish joylashmadi rasmlar rasmni shunday ko'rinish joylashib bermasligini oldini olish uchun background repeat degan o'zi xususiyatimiz bor background repeatga no repeat deb qo'ysak bizga hozir rasm formati u shunaqa chiroyli rasm bu ba'zi bir rasmlari shunaqa bo'lishi mumkin masalan internetda https pixum fotos короче fotos Tuesday Tuesday Ana zirasını ki verdi. biz sozmanish center bilan no repeatni o'chirib qo'ysak rasm formati agar boshqacha bo'lmasa mana hozir aytgan narsam yuz berdi bu yerda ko'rib turganimizdek mana rasmni heyti mana heyti vizi qandaydir kichkina biz bergan bo'yicha ishlamayapti bilmasdan ming piksel bergandik ko'rganingizda bu yoqda rasm sig'may qolgan mana shunday holatda turibdi buni oldini olish uchun oldini olsak bo'ladi buni rasm juda ham ko'payib ketgan hop buning uchun background repeat hozir aytib o'tganim background repeat no repeat ya'ni o'qilmasin deyapti ko'p bo'lib ketmasin deyapti mana bosadigan bo'lsam bitta holga kelib beradi bizga rasmimiz hop endi background position degan xususiyatimiz bor background positionga yozishimiz kerak bo'ladi masalan background position ham xuddi bizga margin kabi ishlab beradi margin va padding kabi center center masalan tepa tomondan center x o'qi bo'yicha va y o'qi bo'yicha center qilib bersin desa bizga hozir mana bu gorizontaliga x o'qiga ishlab beradi va vertikaliga bizga y o'qi bo'yicha ishlab beradi birinchi berishimiz kerak wizga beriladi har doim undan keyin heitga wiz bo'ladi masalan 200 piksel chapdan surilyapman va tepa tomondan 50 piksel tushib beryapman mana ko'rib turganingizdek mana tushib berdi bizga mana bu yerdan bizga 200 piksel mana bu yerdan 50 piksel tushib berdi bizda hozir 50 piksel deganimiz mana bu yerda ham 50 piksel borda hozir shu turishini olsam 50 piksel va bu yerda ham 200 piksel berilgan bizga hozir bu konteynerimiz razmeri 1000 piksel bo'lgani uchun bizda hozir ko'rinmayapti bu masalan buni x o'qi va y o'qi bo'yicha center sentr qilsak bo'ladi o'rtadan joylashib berasimiz center center qilsak mana bizga o'rtadan joylashib berdi rasmimiz background sizeini berib qo'ysak bo'ladi background size degan bizni xususiyatimiz background sizega cover qilib qo'ysak hamma tomoni teng bo'lib turaveradi faqat rasmimizni bizga format to'g'ri kelmagani uchun desktop image qilib запушим сервера разом. Тест добьем işte. Изображение баланс. Masalan, biror formatda to'g'ri keladigan rasmni olishimiz kerak. Format to'g'ri keladigan rasmlardan biri, hozir qaysi birligini bilmayman. bir ming to'qqiz yuz yigirma mana har xildagi rasm formatlari bor mana mana bu yerda rasmni o'lchamlari berilgan ekan bu juda ham katta rasmlar ming pikselga olti yuz oltmish ikki desktop image masalan hozir bu ming piksellik rasm bizga to'g'ri keladi lekin hozir adashmasam ko'rganim ming piksellik rasmni ko'rsatdi mana endi mana shu rasm bizga to'g'ri keladi formatni into the launch desktop image buni ham formati juda katta ekan mana bu yerga bizni qo'yib qo'ysak bo'ladi center ya'ni x o'q bo'yicha bizga center o'rtaga joylashib bersin va tepasiga o'rinsin desak bo'ladi rasmni mana tepasi bizga qandaydir ko'rindi yoki bottom qilsak bo'ladi bottom ya'ni pastni ko'rsat desa pastini ko'rsatib beradi rasmni yoki left ya'ni chap tomon chap tomon ko'rindi yoki right right tomondan ko'rindi ro'y qolib uni sentr qilsa bo'ladi shuni rasmni sayzini ekran pozitionga sentr qiladi cover emas bunga qanaqadir base bo'ladi masalan ming piksel ming yozamiz va bitta slash va bu yerga besh yuz berganmiz besh yuz haqida shunday sayzlarni ham bersak bo'ladi unga ekran sayz mingga ming piksel besh piksel biz bizga shu rasm kelib berdi ekran sayzini rasmni formatini to'g'irlab olsak bo'ladi rasmga alohida ham bersak bo'ladi masalan mana bu yerda hammasini bitta yozsa bo'ladi background repeat no repeat center cover bo'ladi mana bu yerdan olishimiz kerak no repeat masalan center center slash qo'yamiz cover hech nima o'zgarmadi hozir shunchaki no repeatni qo'yganimizda rasm formatiga qarab bo'ladi bu demak rasm formati ham bizda oddiy ekan boyagi qurmadan bo'layotgani uchun shunday bo'lyapti shekilli center center coverni qo'yadigan mana rasm bunday ko'rinmay qoldi ana bittada bersak bo'ladi hammasini slash qo'yamiz kabr hamma egillanib oladi bu rasmni hop endi bitta amaliyot qilib ko'rsak bular turaversin roberlarni buncha tashlaymiz hiderga berishimiz kerak masalan hiderdan ochamiz hiderga bitta h1 h1ga title bu yerga esa header qo'yaylik endi main main ochamiz va ichida section section section ichida masalan image bitta image va medialarni medialarni chiqadi mana content developer image va video berib qo'yishimiz kerak bo'ladi videoga endi main tagini ochishimiz kerak turib footerga h1 h1ga esa title desa yo'q shunchaki uni h1 qilib qo'ya qolaylik h1ga masalan footer qilsak bo'ladi hop endi hozir bularni bu titlni ham klasslarni ham o'chirib tashlasak hozir bittasi ko'rib o'tamiz birinchi bo'lib kuydirib berishimiz kerak headerga masalan yuz 100% background colorni black hozir yetar endi heyderni ichidagi h1ga beramiz men hozir bittasi ko'rib o'tamiz degan bezayotganim mana header va footerni ichidagi h1lar bor hozir men agar h1ni yozadigan bo'lsam faqat bu header uchun ishlab beradi yoki footer uchun ishlab beradi emas ikkalasi uchun ishlab beradi h1 chunki hech qanaqa klassi yo'q agar klassi bo'lganda ham klassni yozganimizda ikkalasi alohida alohida ishlayveradi hash bir masalan men headerdagini rangini hash bir titleni rangini qizil qilmoqchiman footerdagini yashil qilmoqchiman hash bir shunchaki yozadigan bo'lsam u narsa ikkalasiga bitta yozilib ketadi shuning uchun headerni ichidagi hash bir dedimda mana va headerni ichida hash bir mana buni colorni red qilsak bo'ladi yoki oq uchta f qilsak oq chiqib beradi bizga va tepa pastidan paddingdan beramiz 30 pikselga ikki chekasi 0 piksel mana hozir bilan sayzlarni to'g'rilaymiz alt jamoat va tex align center qilib qo'ysak o'rtada joylashib beradi bizga header deb qo'ydim mana ho'p endi hamma shriftlarni katta qilmoqchiman harflarni katta qilmoqchiman buning uchun text transform uppercase ttu qilsak bosh harflar yozsa chiqib keladi bizga mana header dedim endi bu yerda footer h1 ga berishimiz kerak footer h1 ga shuni kopirovat qilib olaman va bu yerga tashlayman mana bu yerda headerni ham shunday kopirovat qilib olaman va footerga berib qo'ysam bo'ladi buni rangini o'zgartirib qo'yaylik masalan rangini ofo uzr nima qo'shishim kerak edi hozir sizga rang kelib beradi mana bekor aytganim tepada hidr uchun alohida rang bo'ldi mana bu uchun yashil rang bo'ldi ikkalasi ham tekstil center bo'lyapti mana mana bu yerda bir xil xususiyat berilgani uchun hop endi medialarga o'tsak bu yerda section ichiga media deb qo'ysak bo'ladi klassga media class hop mediaga beramiz media uchun with mediaga biz emas bunda shunchaki text align center qo'ysak o'rtadan joylashib beradi bizga endi hozir bilan sayzlarni to'g'irlashimiz kerak imageni sayzini to'g'irlaymiz image sayzi width masalan 45 protsent va height'i 400 piksel va videoga ham xuddi shunday mana bizga kelib berdi text align center o'rtani joylashib berdi hozir buni e, yuzlarini qanaqadir 600 piksel qilsak bo'ladi videomiz o'zi 600 piksel bo'lib turibdi lekin qandaydir chekasida border oq bo'lgani uchun shu format buzilib ketdi yaxshisi buni to'rt qo'ysa bo'ladi to'rt bo'lsa chiroyliroq chiqsa buni padding to'g'ri bo'ladi ho'p mediaga beramiz media ga otasiga padding tepa past 50 piksel ikki chekasi 0 mana chiroyli holatga kelib yozilgan header va footer footer agar text align centerni olib qo'yadigan bo'lsam mana bu yerda sizga bunaqa keladi shuning uchun o'rtasiga berib qo'yishimiz kerak text align center o'rtadan joylashib berdi qanchadir masofa qanchadir padding qanchadir marjinal o'rtadan joylashib berdi bular bizga xullas bu narsa shunday bo'lib edi keyingi narsa ko'rishguncha xayr